Bonjour Patrice. Je te remercie de nous accueillir et de nous accorder un peu de ton temps pour partager avec les étudiants de l'université Tanlong de Hanoï et d'autres euh, pour nous parler des jalons dans le processus de création d'une start-up. Mais d'abord, peux-tu nous dire en quelques mots euh, qui es-tu Puis ensuite, aborder euh, ou nous présenter en fait les jalons de création d'une start-up autour de trois axes. Un, les fondamentaux. Mmh. Deux, la consolidation. Et trois, la maîtrise. Eh ben, c'est avec plaisir. Bonjour à tous. Je m'appelle Patrice Durand et j'ai plus de 30 ans d'expérience euh, dans les, dans les télécoms, donc à forte technologie innovante. Et depuis plus de 10 ans, j'accompagne euh, des dirigeants de start-up à technologie euh, innovante. Et donc, je vais vous exposer aujourd'hui les différents jalons indispensables à la réussite d'une start-up technologique. Donc je vais vous commencer déjà par les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est trois phases. La première aujourd'hui, c'est de jauger et de valider la, motivation de l'équipe qui va diriger et créer cette start L'objectif, c'est de savoir si cette équipe va surmonter les obstacles. Donc l'équipe, très important. L'équipe, c'est la première chose. La deuxième euh, jalon important, dans ses fondamentaux, c'est d'avoir une offre disruptive qui fait qu'aujourd'hui, on va être crédible à servir des, clients. La troisième, euh, euh, le, troisième jalon important, c'est d'obtenir un retour positif de l'enquête terrain. C'est-à-dire que là, notre objectif, c'est d'être légitime à servir ce marché. D'accord, donc en fait dans les fondamentaux, trois jalons, un, l'équipe, deux, la disruption et trois, le retour terrain. Exactement. Donc Patrice, merci, on, a vu les, fondamentaux, merci beaucoup. Peux-tu maintenant nous parler de l'aspect la, de consolidation Alors la consolidation aujourd'hui, elle est euh, constituée de trois jalons. Le premier aujourd'hui, c'est obligatoirement d'adhérer à une structure d'accompagnement de type euh, incubateur. Et cet objectif aujourd'hui, c'est d'obtenir un label de, l'innovation. D'accord. C'est la première fois que l'équipe ou le projet va obtenir un titus de tout un écosystème dédié à l'innovation. D'accord. Le deuxième euh, jalon, c'est immédiatement d'avoir une approche industrielle c'est-à-dire de, vraiment euh, consolider et vraiment d'avoir une notion de fiabilité de tout ce qui est approche et de tout ce qui est euh, euh, étape par étape. D'accord. La, Le troisième jalon, c'est vraiment d'obtenir son premier financement. Et pourquoi aujourd'hui obtenir son financement c'est qu'on va avoir une confirmation de l'adhésion de l'écosystème euh, de l'innovation. D'accord. Donc, en fait, dans la conciliation, trois jalons. Un, l'accompagnement. Oui. Deux, l'approche industrielle. Exactement. Et trois, le premier financement. Exactement. Qui valide. Exactement. Tout ça, aujourd'hui, ça sera de, de, faire que tous ces jalons, aujourd'hui, ou toute cette construction, soient maîtrisés. Hmm. Pour ça, il faut avoir une gouvernance performante. Et cette gouvernance, aujourd'hui, il y en a deux et il ne faut pas la confondre. Il y a une gouvernance, je dirais, exécutive, on la connaît bien, c'est la direction. Celle-là, elle est assez connue et maîtrisée assez facilement. La deuxième, qui est très mal euh, connue, c'est la gouvernance stratégique. Cette gouvernance stratégique aujourd'hui est à un niveau, au niveau des fondateurs et des partenaires qui viendront dans cette, dans cette histoire. Et si cette gouvernance est mal maîtrisée, mhm. à ce moment-là, il y aura deux échecs qui vont poindre. Le premier aujourd'hui, c'est une équipe qui ne va plus s'entendre et qui va rompre. Donc le projet s'arrête. Le deuxième, aujourd'hui, euh, échec qui mhm. pourrait advenir, mhm. c'est de ne pas servir son marché. D'accord. Et donc de devenir illégitime pour la start-up de continuer. D'accord. Donc en fait, dans le, dans le troisième point qui est la maîtrise, il faut vraiment faire attention à deux jalons. Un, la gouvernance exécutive, mhm. qui permet à l'équipe finalement de se structurer, et de la gouvernance stratégique qui permet de ne pas perdre de, vue son marché. Son marché ou, de ne pas se défocaliser ou d'empêcher aujourd'hui d'aller dans une mauvaise direction, de prendre des mauvais choix. cest à c'est une gouvernance à plus haut niveau qui permet aujourd'hui à ce que des courants extérieurs viennent bien aiguiller et faire les bons choix. D'accord. Donc en fait, une fois qu'on suit tous ces jalons, à travers les fondamentaux, à travers la consolidation et à travers la maîtrise, ça garantit un degré de réussite à peu près acceptable pour une start-up. Exactement. Ça donne toutes les chances à ce qu'aujourd'hui ces start-up décollent et qu'aujourd'hui l'équipe qui porte est euh, euh, vraiment un retour positif de leur aventure. Alors, une petite question euh, piège, parce que c'est la, question de fin d'interview, et je t'en remercie. Quel serait le conseil que tu pourrais donner à un porteur de projet d'une équipe vietnamienne qui veut se lancer dans un projet de création de start-up Au Vietnam ou en France Comme tu veux. Alors, si c'est en France, aujourd'hui, il est clair que le système est très structuré maintenant depuis 5 euh, ans euh, de parler de création de start-up et, et, innovation n'est plus un gros mot. Mhm. Beaucoup de structures euh, se sont organisées, font, des offres. Et ce qu'il faudra aujourd'hui à cette personne, c'est de bien faire un tri dans toutes ces offres et de repenser aujourd'hui à tous les jalons qui ont été exposés et de bien les appliquer. D'accord. Eh bien, écoute, en tout cas, je te remercie. Je pense que ça servira d'une euh, expérience euh, pour les lanceurs de projets. Et puis, euh, ben, tes quelques mots de, conclusion pour voir que c'est bien structuré en France, tout l'écosystème est bien structuré, que ça permette aussi à nos amis vietnamiens de voir comment peut-être s'en inspirer Exactement. et de le répliquer. Exactement. Patrice, un énorme merci. Il a pas de quoi. Pour tout ça. Et puis, je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à très bientôt. Au revoir.